yoshlar eshitib qo'yinglar shuni berahim beshavqat shu bir qatib ketdi mallarimiz qo'lingizdan nima yaxshilik keladi haloyiqqa shu qarzi hasana Mashinasida chiqqanmay turibdi katta ko'ka yo'lga qo'shila olmay yo'l berib qo'yingda qarzi hasana bo'ladi sizni haqqingiz modomiki shu to'xtab turishingiz qoidani buzish bo'lmasa boshqalarni haqqini yeyish bo'lmasa yo'l berib qo'yiladi kirib olsin shu yo'lga mana shu alloh taoloni qarzi hasanangiz uchun bergan birinchi mukofoti bo'ladi kim Allohga qarzi hasana beradigan bo'lsa ixtiyoriy qarz Alloh unga bir necha barobar qilib qaytarib beradi. Balongiz otilib ketgandan yo'ldan tushib ketmaysiz. Benziningiz qizil yoyganda ham u yetib borasiz manzilingizgacha. Chunki nima bergandingiz Allohga siz? qarzi hasana bergandingiz.